بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم kanalimiz muxlislari mana bugun yana sizlar bilan havo to'lqinlari havo to'lqinlari orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz kunlarni birida amiril mo'minin bo'lgan zot hazrati umar roziyallohu anhuning o'g'illari abdulloh ey otajon men ham yangi kiyimlar liboslar kiygim kelyapti axir men amiril mo'mininni o'g'liman dedilar hazrati umar roziyallohu anhu yonlarida chaqasi ham yo'q edi bir dirham bir dinor puli yo'q edi biroz o'ylanib qoldilarda ey o'g'lim xazinabonni oldiga boring meni kelgusi ish haqimdan ustidan pul berib tursin dedilar abdulloh xursand bo'lib xazinabonni oldiga borib otasi umar roziyallohu anhuning gaplarini aytdilar shunda xazinabon aytdiki ey o'g'lim borib amiril mo'mininga ayting keyingi oyga yashashlikka agar kafolati bo'ladigan bo'lsa mayli men xazinadan u kishi uchun keyingi oyda oyligini ajratib beraman dedilar abdulloh otalari amiril mo'minin bo'lgan zotni huzuriga umar roziyallohu anhuning huzurlariga keldilar otajon xazinaboz shunday dedilar keyingi oyga yashashlikka kafolat bera oladigan bir tilxat berar ekansiz deyodilar ey o'g'lim abdulloh men keyingi oyga yashashlikka kafolat bera olmayman dedilar abdulloh roziyallohu anhu nochor qoldilar azizlar bizga bu umr keyingi kunimizga ertangi kunimizga kafolatimiz yo'q bugun bormiz hozirgi shu daqiqada biz yashayapmiz keyingi daqiqada bormiz yoki yo'qmiz kechagi kun o'tib ketdi bugun hozirgi kunda shu yashayapmiz ertangi kunga kafolatimiz yo'q shunday ekan biz xudoga bir qadam bo'lsa ham yaqinlashib olaylik tangrimni tanib qolaylik najot topadigan bitta yo'lga bo'lsa ham bir vositaga bo'lsa ham ergashib qolaylik hazrati umar roziyallohu anhudek jannat bashoratini olgan inson amiril mo'minin bo'lgan zot ikkinchi xalifa rasulullohni ikkinchi xalifasi bo'lgan zot ertangi kunga keyingi oyga yashashlikka kafolat berolmayapti uni qo'lida hujjat yo'q bizda qanday hujjat bo'lsin agar hujjat bo'lganda ularga bo'lardi abu bakr siddiq roziyallohu anhuga bo'lardi hazrati umarlarga bo'lardi hazrati usmon hazrati alilarga kafolat bo'lgan bo'lardilar e keyin ularni qo'lida hujjat yo'q edi va mana shuning uchun ham ular bugun uchun yashagan bo'lsalar ham bugun xudo uchun yashagan alloh taolo bizlarga kunlarimizni g'animat bilib ularni iymon bilan ibodat bilan parvardigorni rozi qiladigan amallar bilan yashashlikni xudoyim o'zi nasib etsin